Samar kalila borumu Samunamu jollaru Sokkas bolbollaru Vatta koymuş kilaru Samar kantı bollaru Samunamu jollaru Sokkas bolbollaru Vatta koyuncu yollaru Samar kantı bollaru Vatta koymuş kilaru Samar kantı bollaru 最初から揺リラップし始めますゾカルクリシャルドゥバイガボルシャルタンデリエイシャルカシュカダリアボラルソカルクリシャルマスガヤンボルシャルタンデリエイシャルカシュカダリアボラルウォッタコイチウォイラルカシュカダリアボラル